はい皆さんこんにちはゆうカフェのゆうかとすんちゃんですはいそれでは、えっと、今日も夫婦動画上げていこうと思うんですけど今日は何のトピックで話していくかっていうと、はい、結構以前からコメントいただいたりとかしていた、まあ、2人はどうやって出会ったんですか 2人の出会いのきっかけみたいな話を今日はしていこうかなと思います、はい、でまだなんかこう私たちの Q&A とか私の Q&A とかやったことないから、うんうん、でもまだね恥ずかしいのねどうしようかな、ま、1万5000人で1回やるか迷ってるとこなんですけど2万人でやるかなのでもうちょっと Q&A は待っててくださいただ今日はどうやって出会いましたかっていうのをお話ししていこうかなと思います つぐらいだったかな多分45年前の秋ぐらいだったねあそうかもしれないそうかもしれない45年前の秋ぐらいだったかもしれないんですけど、はい、あんまり2人とも記憶がなくてその辺曖昧なんですけどまあ多分すごく寒かったりすごく暑かったりではなかったと思います私が、まあ、一応韓国にいた きっかけというかなんで韓国にいたのかっていうのを最初に説明すると私はまあ一応旅行でね韓国に来てで、まあ、友達がもともといたのでいろいろ友達に会いにとかで韓国に来てでなんかねその時にアメリカの留学から帰ってきてまだこう逆カルチャーショックみたいな感じで日本に全然慣れてなかった時だったのね居心地がそこまで良くなかった 時だったんだけどその時に韓国に旅行に来てなんかすっごいアメリカと日本のこう間みたいなそういうすごいね発達してるなみたいなすごい勢いのある感じを受けたのねでこの国ですごい挑戦してみたいなって思ったしなんかねその時からもう韓国語にハマっていて韓国語が可愛く聞こえてしょうがなかったのその時 <laughs> っていうのもあったしまあいろいろな なんかあの日本と一番近い国で、まあ、地震があってからこうアメリカから帰ってきたのもあったのでやっぱり日本にいつでも行ける距離にいたいなっていうのはあったからそういう意味でも韓国に行きたいなって思い始めたあのきっかけでした。であのそれで調べてまあ、ビザを取って韓国に行ったっていう感じなんだけどその時にね私はワーキングホリデーのビザを持ってたんですよ でアルバイトする場所を探してたのその時にアルバイトって結構掲示板とかで見つけるんだけど面接をね何個かこう予約をしていたわけで、えっと、結構遠い地方なんかソウルからちょっと離れたところソウルから1時間ぐらいかかるところに面接に行こうとしてたのうんなるほど、遠いとこだったのでちょっと迷ってたの行くか行かないか正直っていうのは 中帝軍、うんうん、出勤するのも絶対大変だしここに果たして私が通えるのかなって思ってたからその面接を断るかどうか迷ってた時だったんだけどあの家からこう乗り換えでミョンドンを経由してその場所に行かなきゃいけなかったの私その時でミョンドンの駅に着いた時に あ、ちょっとミョンドン寄ってから行こうかなと思ってあのショッピングストリートがあるんだけどそこにいたのねたまたまそしたらティディンっていうの携帯が鳴ってでスンちゃんがねその時勤めてた会社のアルバイトを探してるんですけど今から来ませんかみたいな面接しに来ませんかって そのすんちゃんがしあの働いてた会社のアルバイトの日本人の女の子から私に連絡がその時にたまたま来たのでえ私今ミョンドンだしその会社もミョンドンなので、めっちゃ近いじゃんって思ってで私はそっちの遠い方の面接をキャンセルして某化粧品会社の面接に行ったっていうのが、まあ、きっかけだったんですけどそう、ね、そうなんです なのでそのタイミングにももう今考えるとすごいびっくりだし不思議なんだけど、うんまあ、そういう感じだったんですよ。あ私あの明洞で、うん、あの化粧品の会社で働いたんです、うん、でそこの 店舗を私が担当でやってたんですね、うん、でそれもそれでやってあと日本のマーケティングもやって、うん、日本のブログさんとか、いろいろやったんですね、で日本人のバイトが欲しくて、でももともと1人があったんですねでその人がいたんだよね、うん、1人があの私が嫌か分かんないけどなんか「やめます」って言って「なんでやめんの?」って言ったら「 い違う違う忙しかったまあまあ忙しかったし多分あの子もなんかがあって、うんうん、だからほなあのなんやねんそのなんやねんあな <laughs> たあの辞める前にあの一人ちょっと探せれるって言って「うん、ああもちろんもちろんすぐ探せます」って言って、うん、でその次の日ゆかが面接私に来たんですねうん 次の日だったんだそうそうそう本当に次の日あの前のファイトの人も本当に辞めたいって辞めたくて、めっちゃなんか <laughs> 探したんだねすごい探してすごい好きなのそうそうそのその床が来た日も、うん、まあ3人ぐらいあ面接もう面接もしてて、あとゆかが最後に来たって感じ、うんうんうん、だからその日ちょっと見て、うん、誰か一人ちょっと、決める決める感じだったけど前の3人もよかったけど、うん ゆかがすごいなんか天使みたいになんか歩いて私にこうやって私の事務所ちょっと下の方ですねだから下にパラパラパラパラでいたんですけどゆっくり見えたんですで <laughs> 歩いてきて「 <laughs> こんにちは!」そんなんじゃなかった「あにゃせよ!」って言って「超べけすみだ!」とかですごい <laughs> 仕事を あのしたいなって思う感じの気持ちがすごい見えたそう見えたし、うん、ああほなとりあえず面接して、うん、まあこの子なんかあのなんていうかすごいいろんななんか韓国語はうまいのとか来たら「すごい上手です」って言って「 <laughs> そんな言パソコンはうまいの?」って言ったら「すごいうまいです」 <laughs> あこの子は何も来てもうまいっていう子だと思ってでもその自信がいいから「分かったほな連絡して あげますよ一応書いてくださいって言って、うん、そこあの前のあのバイトの人とお話しして「うん、あの子いいんじゃないですか?」って言ってバイトの人もでもあのバイトの人も「あの女どうですか?」って感じ「あの女いいんじゃないですか?」って感じで言うから「あゆかちゃんあのいつから仕事行けるか?」ちょっと来てみって言って、うん、でもそのそこをすぐそう月曜日からそうそうそうそう、うん、仕事したそれから初めて、う2人ちょっと近くに うんそうそうそこが本当に初めましてだったし、うん、まあ、面接官とアルバイト生バイトの子っていうあの立場で出会ったよねはい、はい、では今日も楽しんでいただけたでしょうかまだまだ私たちのあのストーリーは続いていくのでパート2を今度上がるのでお楽しみにしていてください、はい まあ、今度ねもし Q&A とかもやれたらなと思うのでその時にもうちょっと2人のストーリーっていうのは後々話せたらなとも思ってますそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムと Twitter のフォローもチャンネル登録とパコンのフォローもよろしくお願いしますそれでは次の動画で会いましょうバイバイバイバイ 손인상아 아, 아, 아. 손인상 한테 언니 형들